Hej på er! Nu har vi kommit fram till någonting som heter Eliasleden. Så vi ska vandra. Ehm, vi har hundar med oss. Jag har pojkens hund med mig och Danna med sig sina hundar. Så vi får väl se hur spännande det blir att gå med dem då. Så vi kör! Lisa, gå försiktigt. Och nu. Nej, du ska inte dra. Sådär, nu är vi framme vid grottan. Eliasgrottan. Så vi ska se om vi tar oss upp där. Hej Asta! Man kommer inte in eller vad? Jo, nu kommer man. Har du ficklampan redo då? Tyst nu, vi kommer alldeles strax. Är grottan här uppe? Jo. Nej, jag vågar inte gå på det. Du Wilhelmie, varför lämnar inte du vattenflaskan där nere? Lisa, tyst, tyst, Hysch! Här är den. Tror jag. Då skulle det vara någon stegen där man ska ju gå in någonstans. Är det inte där? Vad står det på skylten? Ja, det är nedstött. Nej, ge er nu! Ja. Jag hör ingenting för Lisa skäller så mycket. Va? Du kan inte gå här. Men jag ska inte gå ner. Nej, jag gick inte. Det andra Jaha, du har kommit upp redan. De har varit inne i grottan, men det var tydligen is och sånt där. Då går inte jag ner. Men gå ner! Nej. Lyssna för sig. Lyssna in. Ja. Skönt. Oj, var är du Benjamin? Man mår inte aldrig upp ner. Nej, jag ska aldrig ha ordas. Benjamin, gå ingen längre ner nu. Det var en värre jävla ställning gammelskogen. Mm. Nu är vi på väg ner från berget. Äntligen. Äntligen, säger Benjamin. Vi ska gå ner och bada av vovven. För hon är lerigare än jag vet inte vad. Nu ska vi fara till någon gammal, om det var bygdegård eller någonting. Det mm. gör den. Man får nog inte gå in där och röra någon. Mm. Kolla hatten. Ja. Jag jobbar de nog förut. Oj, ser du hjulet? dobra, wszystko. Wszystko. O! Gomrar. Hallå! Oj! Ja, passa kameran. Är mamma? Hej, hej. Nu ska ni få se när jag åker. Mamma, ta kameran ska du få se när jag åker. massa gamla redskap som de använder här för. Och där har ni ett tröskverk. Och gamla vagnar och... Hej på er! Nu sitter vi i bilen på väg hem. Eh, Benjamin är bara och ska pinka. Vi har varit ute snart i sex timmar. Klockan är snart 18.00. Så nu ska vi bara hem, packa ur bilen och ta kväll. Jag vill även passa på att berätta att ni kan nu sponsra Naturlivkanalen. Eh, för det finns nämligen ett Paypal-konto kopplat till den. Så vill du vara med och sponsra till lite bensinpengar och sånt får du gärna göra det. Och då har du länken högst upp, tror jag. Annars har du det i om-kanalen. Längst ner en länk till Paypal. Och jag lägger även in adressen här. Så det var väl allt vi hade för den här gången. Visst Benjamin? Mm. Vi är ganska nöjda med dagen. Ja. Så nu ska vi åka hem. Ja. Ja. Så då säger vi att vi ses i nästa avsnitt. Så ha det bäst så länge så ses vi. Hej då!